के साथीहरू हाम्रो यो तमुना भिडियोहरूको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेलायकन दबाइदिनु भाइहरू अब हामीले अब हामीले पैसा कमाउनको लागि केही न केही काम गर्नुपर्छ त्यसैले आज हामी एकजनालाई किडन्याप गर्दैछौँ र त्यसबाट हामीलाई धेरै नाफा हुन्छ ठिक भन्नुभयो दाइ अब हामीले कसैको घरबाट के गर्नु मलाई अब हामी कहिले जानु आजै जाने चाहिँ ल फेस भयो अहिले जाउँ न त

Go! ngarang ngarang ngarang ngarang ngarang